実は今日の、昨日か昨日の昼ぐらいに、なんかここに、え、今起きてるみたいな。で、連絡したんだけど、寝てたからここ。だからなんかさ、あの、起こしには絶対行かないから、あの、寝てる時近寄んないようにするのね、部屋に。起こすから。ここマジね、ちょっとした足音で起きんの。ここが寝てるからと思って僕が抜き足差し足で動くことってよくあるんだけど、全部知ってるんだって。 言われたん。だから、なんかあんまり、なんか起きてるっていうのね、もう聞くようにしてる、ディスコで基本。そう、起こしちゃうから、すぐ起きるから。で、なんかね、起きてたら一緒にね、モルカワ行ってもらおうかなって思ったんだけど、熱だからさ、 <laughs> 行かなかった。そう、なんかめっちゃすぐ起きるらしい。武士かな <laughs> 武士かもな。あいつ人のこと忍者忍者言っといて自分が忍者かよ。忍者と武士は違う。これ、これ怒られちゃう。忍者と武士は全然違う。